No, you can't give him two hatchets with AK, you dumb bastard. Headshot is one in his hand. With a pistol. I have six fucking kills and three fucking assists, so go fuck yourself. Easy. And you call me noob? You call me noob? Shut the fuck up, man. Oh, green is, uh like, no, like oh, green is that red is uh, you don't want to you don't know what you want to no, say. What what what what what what what what what what What? What? What? What? What? What? What? scout of What? What? What? What? What? Don't take any What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? shit. What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What Sowieso. Alluia Ekber. Wat een noob. Wat een noob. Doe het niet, doe het niet, doe het niet, doe het niet. oh. mijn god. Nee, Oh, triple knife kill, bitch. <laughs> Wat? Ik word geheerd door die deur. Lekker, lekker, lekker. Oké, ik ben dood. Ik was een klein beetje scheef. Lekker. Ja, hij was ook een klein beetje scheef. Ja, kill me weer in de smoke. Fucking kop internet. In plaats Ja, van hij een lekt. aardappel. <laughs> Ja, ik weet. <laughs> hij lekt. Что за пиздец, сука? Су- Сука, су- ёбаная. Guys. Сука. Иди нахуй, блядь. Иди ты нахуй, американцы, чтобы вы, сука, You все... see, А you can speak English. Hij is gewoon. Что ты говоришь? Hij is gebed, dat is één. Oh my god. Dat is één. good on. Nice try, man. Bom down. Oh mijn god, ik mis. Ik heb Nog één. Oh, wacht. Lol. Ik had ze beide. Mid. Pak je ace. Bom heb ik. Oh mijn god, wat een faggot. Fuck this game, ouwe. Tyfus. Tering. Laat is hieronder. De gewoon tap. Kuur, kuur, kuur. Let op deze gewoon tap, hè. Oeh. Oh my god. Oeh. Fake the defuse. You have time. <laughs> Fake defuse. <laughs> <laughs> oh. ho, ho, ho, ho.